જાવામાં સ્ટ્રિંગ્સ પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં તમે શીખશો કેવી રીતે સ્ટ્રિંગ્સ બનાવવું સ્ટ્રિંગ્સ ઉમેરવું અને મૂળભૂત સ્ટ્રિંગ્સ ઓપરેશનો કેવી રીતે કરવા જેવા કે લોઅર કેસ અને અપર કેસમાં રૂપાંતર કરવું આ ટ્યુટોરીયલ માટે આપણે ઉબુન્ટુ 1110 જેડીકે 16 અને એક્લિપ્સ 3.7 નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ આ ટ્યુટોરીયલ અનુસરવા માટે તમને જાવામાં ડેટા ટાઇપ્સ માટે જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરીયલ માટે નીચે આપેલ અમારી વેબસાઇટ જુઓ જાવામાં સ્ટ્રિંગ્સ એ અક્ષરોની શ્રેણી છે સ્ટ્રિંગ સાથે શરૂ કરતા પહેલા આપણે પ્રથમ કેરેક્ટર ડેટા ટાઇપ વિશે જોશું ચાલો હવે એક્લિપ્સ ઉપર જઈએ આપણી પાસે એક્લિપ્સ આઈડી અને બાકીના કોડ માટે જરૂરી માળખું છે આપણે સ્ટ્રિંગ ડેમો ક્લાસ બનાવ્યો છે અને મેઇન મેથડ ઉમેરી છે મેઇન મેથડ અંદર ટાઇપ કરો ચાર સ્ટાર ઇકવલ ટુ સિંગલ અવતરણ ચિહ્ન અંદર એસ્ટેરિસ્ક આ સ્ટેટમેન્ટ સ્ટાર નામ સાથે ચાર ટાઇપનું વેરિયેબલ બનાવે છે તે બરાબર એક અક્ષર સ્ટોર કરી શકે છે ચાલો થોડા અક્ષરોની મદદથી એક શબ્દ પ્રિન્ટ કરીએ કેર લાઈન રદ કરો અને ટાઈપ કરો char C one equal to single અવતરણ ચિહ્ન અંદર C char C two equal to single અવતરણ ચિહ્ન અંદર A char C three equal to single અવતરણ ચિહ્ન અંદર આર આપણે કાર શબ્દ બનાવવા માટે ત્રણ અક્ષરો બનાવ્યા છે હવે શબ્દ પ્રિન્ટ કરવા માટે તેમને વાપરીએ ટાઈપ કરો system dot out dot print C one system dot out dot print C two system dot out dot print સી3 નોંધ લો કે હું પ્રિન્ટલન ને બદલે પ્રિન્ટ નો ઉપયોગ કરી રહી છું તેથી બધા અક્ષરો સમાન લીટી પર પ્રિન્ટ કરવા માટે આવેલ છે ફાઇલ સંગ્રહો અને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ આઉટપુટ અપેક્ષા પ્રમાણે આવ્યું છે પરંતુ આ મેથડ ફક્ત શબ્દ પ્રિન્ટ કરે છે પરંતુ બનાવતા નથી શબ્દ બનાવવા માટે આપણે સ્ટ્રીંગ ડેટા ટાઇપ વાપરીશું ચાલો તેનો પ્રયાસ કરીએ મેઇન મેથડ અંદર બધું રદ કરો અને ટાઈપ કરો string greet equal to hello learner નોંધ લો કે સ્ટ્રીંગ શબ્દમાં એસ અપર કેસમાં છે અને આપણે વિભાજકો તરીકે સિંગલ અવતરણ ચિહ્ન બદલે ડબલ અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ આ સ્ટેટમેન્ટ ગ્રીટ વેરિયેબલ બનાવે છે જે સ્ટ્રીંગ ટાઇપનું છે હવે ચાલો મેસેજ પ્રિન્ટ કરીએ system dot out dot print L N greet file સંગ્રહો અને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ મેસેજ વેરિયેબલમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે અને તે પ્રિન્ટ કરવામાં આવેલ છે જાવામાં સ્ટ્રિંગ પણ ઉમેરી શકાય છે ચાલો જોઈએ આ કેવી રીતે કરી શકાય હું મેસેજમાંથી લર્નર રદ કરું છું આપણે નામ એક અલગ વેરિયેબલમાં સંગ્રહ કરીશું સ્ટ્રીંગ નામે ઇકવલ ટુ જાવા હવે આપણે મેસેજ બનાવવા માટે સ્ટ્રિંગ ઉમેરીશું string MSG equal to greet plus name print સ્ટેટમેન્ટમાં ગ્રીટ મેસેજ દ્વારા બદલો ફાઇલ સંગ્રહો અને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આઉટપુટ ગ્રીટિંગ અને નામ બતાવે છે પરંતુ તેમને અલગ બતાવવા માટે જગ્યા નથી તો ચાલો સ્પેસ કેરેક્ટર બનાવીએ char space equal to single અવતરણ ચિહ્ન અંદર સ્પેસ નોંધ લો કે મેં વેરીએબલ નામ માટે બધા અક્ષરો કેસમાં મૂક્યા છે જેથી તે રીતે સ્પષ્ટ દેખાય તમે તે ઈચ્છો તે પ્રમાણે બદલી શકો છો હવે ચાલો મેસેજમાં સ્પેસ ઉમેરીએ ગ્રીટ પ્લસ સ્પેસ પ્લસ નામે ફાઇલ સંગ્રહો અને રન કરો હવે આપણે જોશું કે આઉટપુટ સ્પષ્ટ અને ઈચ્છિત તરીકે છે ચાલો થોડા સ્ટ્રીંગ ઓપરેશન્સ જોઈએ હું હેલો અને જાવા શબ્દના થોડા અક્ષરોને અપર કેસમાં બદલીશ ઘણી વખત યુઝર જ્યારે ઇનપુટ આપે છે તો આપણી પાસે આ પ્રમાણે મિશ્ર કેસમાં વેલ્યુઝ છે તો આઉટપુટ જોવા માટે ફાઇલ રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આઉટપુટ સ્પષ્ટ નથી તો ઇનપુટ સાફ કરવા માટે સ્ટ્રિંગ મેથડનો ઉપયોગ કરીએ ટાઇપ કરો greet equal to greet dot to lower case આ સ્ટેટમેન્ટ ગ્રીટ સ્ટ્રિંગના દરેક અક્ષરોને લોઅર કેસમાં બદલે છે નામે ઇકવલ ટુ નામે ડોટ ટોઅપરકેસ આ સ્ટેટમેન્ટ નામે સ્ટ્રિંગના દરેક અક્ષરને અપરકેસમાં બદલે છે ફાઇલ સાચવો અને તેને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સ્ટ્રિંગ મેથડનો ઉપયોગ કર્યા બાદ આઉટપુટ સ્પષ્ટ છે આ પ્રમાણે આપણે સ્ટ્રિંગ બનાવી શકીએ છીએ અને સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન્સ કરી શકીએ છીએ અહીં વધુ સ્ટ્રિંગ મેથડો છે અને આપણે તેમના પર જટિલ વિષયો પર જતા ચર્ચા કરીશું અહીં આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા સ્ટ્રિંગ્સ કેવી રીતે બનાવવું અને કેવી રીતે ઉમેરવું અને સ્ટ્રિંગ્સ ઓપરેશન કરવા જેમ કે લોઅર કેસ અને અપર કેસમાં બદલવું આ ટ્યુટોરીયલ માટે અસાઇનમેન્ટ છે જાવામાં સ્ટ્રિંગ્સ કોન્ટેક્ટ મેથડ વિશે વાંચો સ્ટ્રિંગ્સ ઉમેરવાથી તે કેવી રીતે અલગ છે તે જુઓ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ વિશે વધુ જાણકારી માટે નીચે આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન